Yapıyor yapıyor. Tamam. Aa, Welcome to EMAS Africa. Dans ce cas, le là doit arriver au fond. Voici, voici Monsieur Tade. Monsieur Tade. Monsieur aussi. <laughs> Monsieur, Monsieur Qu'est-ce que vous faites maintenant Nous allons faire la, la, les pilières pour la forage manuel. Oui pour aider à faire beaucoup de force et entrer dans, dedans les, les... Pour perforer. Pour perforer. Manuellement, en utilisant la tour de perforation. Exactement. Hmm, intéressant. Ça bon. Bonne continuation. Courage. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites Je suis en train de plier. C'est quoi ça C'est quel matériel C'est quel outil ça Ça va servir à quoi après Ça va servir à faire la rondelle. Ah, à faire la rondelle, la gomme. Ah la gomme. Ah, très bien. peux le blanc hein. hein. Ici, c'est l'atelier du projet Wali. Non, il va d'elle. Raoul en train d'expliquer à notre participant comment réaliser une, bonne valve. Bien. Il faut dire que c'est la première semaine qui est en train de s'achever. Et il y a beaucoup de progrès. C'est trop dur. C'est trop dur. Trop. Voici le caoutchouc qu'on C'est pesable ou non Non, voici le caoutchouc qu'on met. Vous avez confiance en vous, non confiance. Confiance. Voilà. C'est bon. C'est qui est sûr, il faut essayer plusieurs fois pour réussir. Viens voir celle qui discute là. Ah, qui On met le caoutchouc d'abord avant de mettre le papier. Est-ce qu'elle connaît On il manque, Alors ici, c'est l'ambiance de l'atelier. Comme vous voyez, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de livre. Tout le monde travaille, tout le monde fait quelque chose. Entre les réductions, les agrandissements, les limes, les il y a aussi les refroidissements, les explications. Voilà. les explications par-ci, Aristide qui est en train d'expliquer à son compagnon, travail d'équipe aussi. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est une technologie que peut apprendre tout le monde. Voilà. Raoul dans sa démonstration. De ce côté, la seule femme de l'équipe. Très dynamique, elle est là tous les jours à l'heure. Elle s'appelle Angèle. Alors, c'est comme ça le projet Wali, qui est un projet sur trois piliers. Le premier pilier, comme vous avez vu, c'est la formation. Le deuxième pilier, c'est l'emploi. Et le troisième pilier, le pilier final, c'est la santé, c'est l'eau, c'est l'accès à l'eau potable pour les populations défavorisées. Un plus une famille. C'est ça l'objectif. Que chaque famille puisse avoir un système d'eau. Ce n'est pas un projet qui vient, disons, euh, résoudre le problème d'eau, mais c'est un système qui vient euh, compléter tous les autres systèmes qui existent et donner plus d'opportunités euh, aux personnes qui ne peuvent pas avoir accès à, cette eau facilement. Voilà. Bienvenue à Wally 2017, bienvenue à la première édition. Bienvenue à WebDev, bienvenue à Baka. bienvenue à Tade, bienvenue à EMAS. Nous vous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, on essaye, c'est difficile, mais on croit, on pense que ça peut aller. Voilà. À nous revoir bientôt.